Чому українці мають стояти в чергах по півтори-дві години абсолютно безпідставно по суті своїй? А це питання наших взаємовідносин. Це питання нашої комунікації, це питання швидкості. Я це привожу приклад з точки зору того, що у нас є багато речей, які в наших силах, але які можуть нас робити ближчими, а не навпаки. А тепер, повертаючись до перспективи, тому я попросив вас, е, пані Маршалок, якщо є така можливість, звернути на це увагу. Я безумовно зверну увагу уряду України на це і зроблю це абсолютно публічно, тому що вони мають комунікувати з е, нашими партнерами з точки зору побудови цієї єдиної системи, ну, відсутності дискримінації. Це, в принципі, те ж саме, що будуть говорити про те, що а, е, блондини йдуть в одну сторону, а брюнети в іншу. Або люди там одної статі йдуть в одну колонку, а в іншу. Або релігійні так, так не можна. Я вважаю, що ми маємо звільнитися від цього родина. Це моя внутрішня позиція.